маған инстаграмда біраз психологтар жазады біздің әр сағатымыз алпыс мыңнан сіз бізді айтатын ақшаға айтатын дүниені тегін айтып біздің ақымызға кіріп жатырсыз деп бірнешеуі жазды маған бірақ мен енді оны дін жағынан байланыстырып жатырмын сіздердің психологияңыз деп менің ә, сол жерден шығып кетуіме себеп болды да айтар уәжім болды бірақ менің олай өткізуімді бірнеше маған ұсыныстар түсті қазақстан республикасы бойынша сіз залға адамдар жинап жаңа немесе онлайн офлайн әйтеуір не керек осындай өткізсеңіз біраз ақша табуға болады деп біз ұйымдастырып берейік деген адамдар да келді жақсы ұйымдастырушылар бірақ оның барлығынан өзім бас мен бірақ бір нәрсені байқадым бұл адам ақша төлесе тыңдайды екен шын мәнінде ә, ақша төлесе жаңаның қателігін де көрмейді екенсің ә, қателескенде сау болса тыңдайды екенсің аяғы қисық болса да өзің ақша беріп тұрғаннан кейін өзің тыңдайды екенсің жаңа сөзі күшті болып тыңдап үйді екенсің да сондықтан меніңше кішкене <laughs> ақша алған дұрыс па еді деп те ойлаймын бірақ мен дін иман болғаннан кейін бұған бара алмайды екенмін